Everyone, Caleb Ilgar Tech by Devmi YouTube channel ඉගෙන brand new episode එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න කියලා හිතුවේ YouTube එකේ අලුත්ම update එක දීලා තියෙනවා මේ ජූලි මාසේ ඉඳන්. ඒ update එක තමයි ගේන්න කියලා හිතුවේ. මේක YouTube channels වලටත් අයත් වෙනවා. එහෙනම් දැන් නම් වීඩියෝ එකට තාම මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේක YouTube channels වලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ. එහෙනම් දැන්යක් වීඩියෝ එකට අලුත් අප්ඩේට් එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක subscribersලා hide කරලා තියෙනවා නම් ඒක YouTube එකෙන්ම පෙන්වන්න හදනවා subscribersලා ගන්න. ඒකල මේකේ reason එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ වෙන වෙන YouTube channels කට්ටිය හදනවා ඕගොල්ලන්ගේ නම දාලා subscribersලා 50000 තියෙන YouTube channels වල කට්ටිය නම දාලා fake account හදනවා. ඒ fake account එකේ ඕගොල්ලන්ට service එකක් දෙනවා කියන්නේ මගේ YouTube సబ్స్క్రైబర్స్ అశోక్ కుమార్ తేనా ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వల్ల సబ్స్క్రైబర్స్ లాగిన్ ఏకలమాగే నమ్మలాగా ఏ ఫేక్ అకౌంట్స్ మెడక అనుకమా ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ బయట అల్ప అప్డేట్ తీరకని యూట్యూబ్కి ఏకతం video kiki mau tahu kamu mau mampir pada menyudut channel host Dewi di sini loh.